Make maju ayo maju Yo ayo terus maju Singkirkan semua musuh Angkat senjata ayo serbu Kita pasti bisa Kita harus bisa semua kita bisa, negaraku bisa Siapkan strategi juga dengan amunisi Ku eksekusi, come on stand up, stand up, stand up Kau barisan kesatria, busungkan dada Mari angkat senjata, kikis habis semua musuh negara Demi bangsa darah siap bertumpah Patah tumbuh, hilang berganti Tak kenal sakit, tak takut mati Sabta marga ku junjung tinggi Pelindung pembela NK ulang nama daripada gagal tugas Daripada hancur, daripada tertindas Ku pukul rata para musuh sampai tuntas Sampai mereka mampus, sampai mereka terhempas Pasukan tempur siap untuk menyerbu Menyapu, menghapus, musnahkan semua musuh Angkat senjatamu, hai teman-temanku Tumpah darahku hanya untuk bangsaku Maju ayo maju, yo ayo terus maju Singkirkan semua musuh, angkat senjata ayo serbu Kita pasti bisa kita harus bisa, semua kita bisa Negaraku bisa Siapkan strategi juga dengan amunisi Ku eksekusi, come on stand up, stand up, stand up kau barisan kesatria Busungkan dada, mari angkat senjata Kikis habis semua musuh negara Demi bangsa darah siap bertumpah Patah tumbuh, hilang berganti Tak kenal sakit, tak takut mati Sabta marga ku junjung tinggi Pelindung pembela baik pulang nama daripada gagal tugas Daripada hancur, daripada tertindas kupukul rata para musuh sampai tuntas Sampai mereka mampus, sampai mereka terhempas Pasukan tempur siap untuk menyerbu Menyapu, menghapus, musnahkan semua musuh Angkat senjatamu, hai teman-temanku Tumpah darahku hanya untuk bangsaku Tang tang tam kulit hitam kulitku jadi tambah hitam orang bilang kayak Michael Jordan pacarku jadi kebanyakan kumaha yuk nah. <laughs>